Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video del canale, io sono GasGas0608 e oggi ragazzi siamo tornati su FNAF Security Breach ragazzi Devo dire che ragazzi ho appena finito di editare veramente dopo oggi siamo a giorno 19 ragazzi, cioè il giorno in cui esce il video diciamo eh, Ho finito alle 12 di editarlo perché tra le pause durante la DAD sono riuscito ad editare. Sto gioco è più buggato di chissà che cosa, ragazzi, veramente. Comunque, non so quanti video usciranno in questo periodo, ragazzi, se da domani ritorno in presenza, probabilmente uno, però vediamo. Eh, le live non le posso fare perché ho dei problemi <laughs> col computer, tanto per cambiare. Eh, però ragazzi, detto questo, vi lascio al video. Siamo in cucina. Trovi i controlli la banchina di carico. Ok. Attenzione. Che qui si trova Chica. found the loading dock, but there's nothing here. There are some big garage doors, but oh, I don't see raga. a way to get out. Stavo morendo. È un ehm, set di controlli. I think so. There's Questo? a funny locked box with a badge on it. Non mi trovi. Non mi trovi? Vaffanculo. Eh, va bene. Che bello! Sì, ragazzi. Che bello, mi ha visto. Sta qua, ma vaffanculo. Dai. Ok, entriamo. Take a map. No. Take a map. No. Take a map. No. Out of my way. Ok. Vaffanculo. Where am I? Look at all this stuff. Freddy? Freddy, are you there? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. No, no, no, you're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there in Lost and Found until your parents or the police arrive. Ok. Eh? Ok. Are you having fun yet? Che cos'è questo regalo? Che cos'è questo regalo? Fugge all'oggetto oggetti smarriti, cacciavite. Forse con questo? Vanni, chi è Vanni? Affanculo. Allora Devo trovare l'atrio Se devo entrare qui Oh Freddy, help! The rabbit lady's found me! If you get this message, come to the Roxy Raceway entrance, second floor. Okay. I piled up some boxes so you can hop over the construction fence and find me. Something is jamming my communication signal. Come to the Roxy Raceway. I can hear you. I'm on my way. oh, porca... Perché, raga, era l'unica cosa. Penso di averci azzeccato. Eh, non so parlare. Penso di averci azzeccato. Vediamo. Allora, forse possiamo vedere se sto coso si apre, raga, perché... Da qui si entra, mi pare. Ecco, infatti si apre. Eccoci. Ok. Oh, grazie Freddino. Freddy! Oh! Vai eh, Fre! Freddino! Freddy, Freddy, Freddy! Che ti è successo? Freddy! Freddy, are you okay? Tutto a posto. There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge and have been trying to get down to yeah, parts I mean, and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Okay. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way okay. I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass, then find a way to turn on the lift. Va bene. Good luck, superstar. Entering rest mode. Va bene, Freddy, lo farò per te. Ok. I'll do my best. Pignata di LC. Attenzione. Ok, devo andare avanti. No? sta avvicinando, eccola. Ciao. Quanto bella. Raga, ce l'ho fatta. Sono scappato finalmente. Devo andare alla centrale dell'ufficio del backstage. Mi sono buggato. Ma dai, ma come può essere? No, raga, no. Mi sono buggato. Perché? oh. There's something else in here. What's this? It looks... old. Gregory? What did you do? Something happened. I can... Ok, un disco... Eh, communicate again. I think you fixed my signal. Thank you. I can see you on the monitor. I didn't think you could stand up. Consider it a second wind. Freddy, I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the office. Do not let them in. The security doors are equipped with electrical deterrents. If you see them banging on the doors, hit the appropriate button. The shock should stun them. Okay, but how do I get out of here? Do you see the large vent in the floor? You are probably standing right on top of it. If I can reach the room under you, I should be able to force it open and let you out. All the doors appear to be on lockdown. Hmm. Look for me on the monitors. If you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open the door. There you are. See you soon. Look up. Hurry, Gregory! I cannot stop her! Ti vedo, Freddy. Ok, ti ho visto. Ti vedo. Fatto. Ok, sì, ti ho visto. Eh, sì? Ma? Sì, ti vedo. Scappa attraverso il condotto di ventilazione. Eh, questo? ¿Qué? Freddy! Salvatore. I'm so sorry. I couldn't find any lift controls. All I found was this disc thing. Follow me to the atrium. That is a program disc for the stage show. If you use it in the sound booth, you should be able to run a showtime program, okay. which will activate the lift. Okay. Gregory, my systems are failing. Go to the sound booth on the third floor balcony. Run the performance program on that disc, then meet me back on the stage. Ok. Please hurry. You do not have much time. It is all... Ma non capisco perché non ci sono i sottotitoli, perché... On large. Almost the end of the hour. I will wait here. Ok, quindi ragazzi mi devo sbrigare perché non c'è molto tempo. I sottotitoli in realtà li lascerei di più per voi, raga, non si sa mai. Perché io veramente me lo dimentico di casomai tipo tradurre, però vabbè. Io diciamo lo capisco, poi. Perfetto. Ehm... Ora dove... Ok, qui. Eh, mi dai badge? That should do it. I hope Freddy's okay. I should get back to the stage right away. Non ci credo. No raga senza accorgermelo Ho lasciato la Madonna Però raga ci sono le vib C'è anche Vanni No Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? permission to carry you. It's past your bedtime. Vaffanculo, raga, no. E eh no però, e eh no però, e eh no però, e no, no, no, no, no. Così non va. Speriamo non mi faccio rifare tutto da qua però, speriamo. Speriamo. Detto questo ragazzi il video termina qui, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video, detto questo, beh ragazzi, no scherzo. Detto questo ragazzi vi ricordo di iscrivervi e attivate la campanella perché come ho detto l'altra volta io vengo a cercare a casa e come ho già detto prima ragazzi non so quanti video farò però ragazzi sto cercando di fare di far uscire più episodi possibili di FNAF perché ragazzi comunque eh, se si ritorna in presenza rischio di allungare troppo la cosa detto questo ragazzi Amogus ci vediamo nel prossimo video